Ani yanı beş, gani gani yanı beş, gani gani yanı beş, gani gani yanı beş, beş, gani gani beş, gani gani yanı beş, beş, gani gani beş, Gel, yana gönül peş peş Nane gönül gez Nane gönül gönül gezi gönül Nane gönül gez Nane gönül gönül gez Nane gönül gez Abi gönül gönül gez Beşe gönül gönül gez Nane gönül gönül gez Abi gönül gez Yaşır gönül gönül gez Nane gönül gönül gez Nade gane dori dosh, yani gane dori se, nade gane dori dosh. gele gele gele beş gele gele gele beş Abi gele yes gele gele gele beş gele gele gele gele abi gele yes gele gele gele beş abi gele gele beş gele gele gele beş and then I need your refresh. camicie, negli canne maniche, nasce d'amico, negli chiudes. Ma è la più pesce che ha detto nani cani chiude, che zani zani zani. At nani capire quello che il belli che scrivani che scrivani che scrivani che scrivani che scrivani che scrivani che scrivani che scrivani it. My feet gets in the got your kitchen, I think it's et you